vatanın endadı mertem En yüce mertebe şehadet elden Yükledi aslanlar Hey hey titredi düşmanlar Olmasın diyerek bu bayrak Dedi düşmana hey ki dağlar diz boyu kar Elinde asker kınası var Hey gidi aslanlar Hey hey kükredi sungurlar Karşıki dağlar diz boyu kar Elinde asker kınası var Hey gidi aslanlar Hey hey kükredi sungurlar Yüzlü analar gururlanır Yiğitler askere uğurlanır Hey gidi aslanlar Hey hey kükredi sungurlar Cennet vatanın evladı Mehmet En yüce mertebe şehadet düşmana el düşmanlar Bulmasın diyerek bu bayrak Dedi düşmana hey Allah Allah Kükredi aslanlar Hey hey titredi düşmanlar Karşı ki dağlar diz boyu kar Elinde asker kınası var hey gidi aslanlar Hey hey kükredi sungurlar Karşıki dağlar diz boyu kar Elinde asker kınası var Hey gidi aslanlar Hey hey kükredi sungurlar Gül yüzlü analar gururlanır Yiğitler askere uğurlanır aslanlar Hey hey kükredi sungurlar Cennet vatanın evladı Mehmet En yüce mertebe şehadet elbet Kükredi aslanlar Hey hey titredi düşmanlar olmasın diyerek bu nazlı bayrak ediyoruz. Ulan bu ormanda boğacağım sizi. Gebereceksiniz lan. Atlas'tan cepkenli yiğit akıncı. Gelmedin geriye bunca yıl. Haydi haydi beni takip edin dağılmayın. Hadi. Şimdi.